duo mo'minning qurolidir duo inson bolasini nafsini tarbiyalashlikda mushkulalarni hal qilishlikda musibatlarni daf qilishlikdagi eng katta qurol balolarni daf qilishlik mushkulalarni hal bo'lishligi insonni ustiga keladigan xayriyatlarning asosiy sabablaridan duo mo'minning qurolidir dinning ustunidir osmonlar va yerning nuridir alloh taolo qur'onda marhamat qiladi Va duo qilinglar duolarni ijobat qilaman deydi ya'ni duo qilgan banda Allohdan duosi ijobat bo'lishidan noumid bo'lmasligi kerak o'zi inson duo qilishligini o'zi ijobat bo'lish bo'lmasdan qat'i nazar duo qilishligini o'zi ibodat deb aytiladi. inson qachon duoga astoydil sidq dildan qo'l ochadi boshiga bir ish tushgandan keyin to'g'rimi ish tushganda duo qilishligi ham davomiy bo'lib qoladi boshqa paytlarda namozda assalomu alaykum va rahmatulloh deb shart turib chiqib ketayotgan bo'lsa boshiga bir musibat yoki bir mushkula tushgan paytda duoni ila haq bilan qilayotganligini ko'rasiz ibn qoyim javziy boshiga bir ish tushgan bandani qiladigan duosini uch qismga bo'ladi bir insonga musibat tushdi duo qiladi duosi boshiga tushgan musibatdan ko'ra quvvatliroq bo'ladi shunda duo musibatni daf qiladi ikkinchi holatda qilingan duo insonni boshiga tushgan ishdan ko'ra quvvatsizroq bo'ladi musibat duoni yengib qo'yadi uchinchisi duo ham musibat ham barobar bo'lib qoladi bu ikkalasi qiyomatgacha kurashadi osmondan balo tushishligini alloh taolo taqdirga yozib qo'ygan qiyomatgacha balo yog'adi lekin bu baloni daf qiladigan duoni ham alloh taolo taqdir qilib qo'ygan demak boshiga ish tushgan odam ollohga qilayotgan duosi qanchalik quvvatli bo'lsa bu duosi ana shu baloni daf qiladi endi qanday qilib duo qilishlik siz bilan o'zimiz o'zimizni ixtiyorimizdagi narsa ekan duo qilinaversin chunki bu duo ibodat deb aytyapti alloh taolo duo qilinglar men ijobat qilaman quyidagi hadis hasan hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar la yug'ni hazar min qadari hazar qadardan to'smaydi diqqat qilaylik hazar degani ehtiyotkorlik degani sabablarni qilib qo'yish degani qadar degani yozib qo'yilgan narsa degani ya'ni yozib qo'yilgan narsani sodir bo'lishi yozib qo'yilgan narsani hazar ehtiyotkorlik sababini qilishlik to'solmaydi sizni seyfingiz eshigingizdagi signalizatsiyangiz moshinangizga qo'ygan baqir chaqiringiz bu sabab musibatni qaytarishlikka lekin bu sabab qadarni o'zgartirmaydi duo tushgan musibatga ham ya'ni tushgan narsaga ham hali tushmagan narsaga ham foydasi bor ya'ni insonni boshiga bir musibat tushganda duo qilar ekan albatta foydasi bor duo. agar tushmagan bo'lsa hali kelayotgan bo'lsa duo qildimi unga ham foydasi bor demak aytdikku duo mo'minning quroli dedik dinning ustuni dedik osmonlar va yerning nuri dedik balo kelgan bo'lsa ham duo qilsa foydasi bor hali balo kelmasdan turib duo qilsa ham foydasi bor va innal bala la yanzilu fayalqahu du'a fayatalijani ila yawmil qiyamah albatta balo tushguchidir uni duo to'sguchidir qiyomatgacha bu ikkalasi olishib turadi ana yuqoridagi hadisda yana bir takrori keladi duo nozil bo'lgan narsaga ham hali nozil bo'lmagan narsaga ham foyda yetkazadi keyingi o'qiydiganimiz hadis bu imom imom ibn mojaning sahihlarda keltirilgan musnatlarda keltirilgan hasan hadis rasul aytadilar la yaruddul qadara illa duo qadarni faqatgina duo qaytaradi boya aytdiku sababni qilishlik ehtiyotkor bo'lishlik yozib qo'yilgan narsani to'sa olmaydi u bizni faqat qalbimiz bir taskin topishlik uchun o'sha yog'ochni deb qo'yamiz eshigimizga yoki bir ilmon ilib qo'yamiz eshigimizga yoki qandaydir otni bog'lab qo'yamiz bu qalbimiz taskin topish uchun qilinadigan sabab sabab ehtiyotkorlik yozilgan narsani qaytarmaydi endi nima qaytaradi duo qadarni o'zgartiradi ibn umar roziyallohu anhu duo qilar ekan parvardigor hammamizga ma'lum hadis onasini qornida banda bir yuz yigirma kunga to'lgan kuni farishta keladi peshonasiga yozib qo'yadi to'rtta narsasini rizqini ajalini amalini va baxtli baxtsiz bo'lishini enasini qornida turganda kim baxtliku kim baxtsiz yozib qo'yilgan ibn umar duo qilar ekan parvardigor agar meni kitobimga baxtsizlardan deb yozib qo'ygan bo'lsang shu kunda bir yuz yigirma kunga to'lgan kunimda uni o'chirib tashlab baxtlilar qatoriga meni qo'shib qo'ygin deb duo qilar ekan ibn umarni qilgan mana shu ishidan mana shu so'zidan shuni tushunamizki duo qadarni o'zgartirar ekan bir insonni peshonasiga alloh taolo faxrlik deb yozgan bo'lsa ollohga tinimsiz ilhohlik bilan duo qilar ekan bu faxrlikni olloh kelib kesadi olloh bir bandani boshiga musibatni yozgan bo'lsa ilhaq bilan tinimsizlik bilan duo qilar ekan alloh taolo mana shu musibatini ketkazadi demak darsimizni boshiga qaytamiz duo mo'minning eng quvvatli quroli yana nimasi zo'r duoda tahoratli bo'lish shart emas qiblaga qarab turishi shart emas Yon boshlab olib duo qilsa ham bo'laveradi eng asosiysi qalbdan chiqsin ilhaq bilan chiqsin ijobat bo'lishiga ishonib duo qilaylik duolarimiz ijobat bo'ldi birodarlar qadarni faqat duo o'zgartiradi Wala yazidu fil umri illal bir umrni esa faqat yaxshilik ziyoda qiladi qaranglarda odamlarga zulm qilib bilagiga quvvat to'lganda qo'lida mansab bo'lganda odamlarda haqqini yeb tajovuz qilib haddidan oshganlarni tezda juvonmay bo'lib ketganligini ko'rasiz va aksincha uzoq umr ko'rgan oqsoqollarni qari onalarimizni qarasangiz hayotida birovga bir ozor yetkazmagan bo'ladi birovga faqat bir halimlik odamlarga foydasi tekkanligini ko'ramiz u bir yilda ikki marta iftor qilib turib ehson qilib turib chollar haqqingizga umring uzoq bo'lsin deb qo'ygan bilan uzoq bo'lib qolmaydi umr bu yoqda o'zi zolim bo'lsangiz haloyiqqa xalqqa yaxshilik yetkazing umringiz ziyoda bo'lganligini ko'radi chunki payg'ambarimiz aytyapti umringlarni ziyoda bo'lishini xohlasanglar odamlarga yaxshilik qilinglar oxirgisi va banda ya'ni bir kishi o'ziga keladigan rizqni qilgan gunoh tufayli yo'q qilib qo'yadi qaytaramiz inson o'ziga kelayotgan mo'l ko'l rizqni gunoh qilib turib hayotida shu rizqini o'zi yo'q qilib qo'yadi hamma narsa o'zimizga bog'liq qarang hadisda qadarni faqat duo o'zgartiradi bu ham o'zimizga bog'liq umrni faqat odamlarga yaxshilik qilishlik ziyoda qiladi bu ham o'zimizga bog'liq hamda kelayotgan rizqimizni barakotli bo'lish bo'lmasligi ham o'zimizga bog'liq xulosa qilamiz darsimizga duo mo'minning eng quvvatli quroli duo dinning ustuni, duo osmon va yerning nuri, inson ilhaq qilib, yanini Parvardigoriga yolborib so'rar ekan, albatta duolari ijobat bo'ladi. Inshaalloh keyingi suhbatda duo haqidagi darsimizni davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.